ルバニアこんにちはゆいんです今ね今結構な夜中に動画を撮っていてさっきまでねインスタライブをしながらもう一回メイクしてもう一回ヘアアレンジもしたんですけどそうだからさっきのインスタライブ一緒に準備してくれた子本当にありがとうございます今日の動画はじゃーんってもうこれね名前消えてるんですけどマジでもうすいませんあの ねここにね住所がね思い切り貼ってあったのでねアーミーでこの化粧品をね買いたいなって考えてる方の参考になればいいなと思っておりますなので頑張ります今回もねめっちゃたくさん届いたんですよもう特典とかもいろいろあるので こっちも紹介していきたいなと思いますなんか前はキャラクターですごい可愛い感じだったんだけど今回はねなんかめっちゃおしゃれになってますわかるかなもうこんな感じでいっぱいあるんですけどそうね早速紹介していきたいなと思いますレッツゴーで今回ね特典がね2つついてきたんですけどこちらのポストカードセットなんですけどこれはね香水を買ったらついてくるそうです なんかねすごいね見るからに枚数がすごい多いんですけど今から紹介していきたいなと思います これね透明のポストカードなんですよすごくない透明だよ7種類あってこれはねセカンドエディションの シーズン用を購入された方についてくる透明ポストカードだそうですでね香水もね7つ種類があって私が選んだのがこちらになります VT by Beauty エスラトリエドサブティールオードコトンっていうこれはジンくんの香水かなうんサラサラした繊維のように柔らかくて温かみ のあるフローラルの香りすごいもうなんか箱からもうめっちゃいい匂い今ねビニールに包装されてたんですよこれでもね取ったらもうすっごいいい匂い中開けたらこんな感じ本当におしゃれな香水ですあーすごいめっちゃいい匂い男性か女性どちらに向いてますかって言われると あの思いっきり女性の香りですねこれはめっちゃフローラルの香り本当に匂い的には私の世代でも全然つけれる匂いですでもこれあれだよねみんなさ推しの匂い買うよね多分私だったら多分推しの匂い買うんですけどジンくんの香水いい匂いですよおすごいかわいいなんかピンク ピンクで揃えてくださったのかなこんな感じでちょっとね丸型ボーンナチュラルウォータリングフィットトナーこれね化粧水です豊富な水気のしっとり感で透明な肌に仕上げるすごいこれ透明な肌に仕上げてくれる化粧水だそうですでコットンとかにあのつけて塗るといいと思います私ねいつもね、ま、無印もシンプルでいいんですけど こんなおしゃれなね化粧水は持ったことないので使うのがめっちゃ楽しみはいで今ね塗ってみたんですけどめっちゃしっとりするなんかさ化粧水とかってあんまり違い分からないと思うんですけどなんだろうなやっぱりやっぱり VT さんのね化粧水なんでしっとりしっとりするのがもう分かりますステイイタッチファンデーション ですねで色が21号のライトベージュと23号のナチュラルベージュがあるんですけどはいで私の元にはね23番のナチュラルベージュの方が届きましためっちゃゴールドな感じすごくないなんか高級感漂ってないこれすごいおしゃれわああえええこのねスポンジがねハートなのハートこんな感じこっから出る んだえめっちゃいいこんな感じじゃーんあでねなんかねべたつきがあんまりない感じ思ったよりクリオよりべたつきないかなすごい新しい私今まで見たことないですこういう形21番の方が合ってるかな 手が汚れずに塗れることあと付属のハートのがすごい可愛いウォーターカラーブラッシャーチークですねチークの私何番だ ?3 番のローズピンクだなんかさ 3CE にもさローズのあるじゃんあの色が一番好きだから多分好きな色開けたらこんな感じで出てくる え色がね本当私のタイプローズピンクですローズローズあのピンクすぎるピンクも嫌だしっていう方はねおすすめあ VT さんの化粧品ってさ全体的に塗りやすさがすごい一番だと思う私で一インアイシャドウですね03番のピンクベージュこんな感じ、ね、2段になってる まず1段目結構ゴールドっぽい色でここに鏡もねちゃんとついてる2番目があ2番目がねもっとピンクっぽいなえでもさすごくないこれ1番目にさ鏡もついてるってすごくない <laughs> 塗ってみたんですけどこっちが1番1段目でこっちが2段目すっごいね2つともクリーミーなの塗る塗った感じが 普段ラメとか好きな子にはもう本当にもってこいだと思います私ラメ大好き人間なんで <laughs> そう確か今回ねアイシャドウがメイン一番のメインって聞いたんですよ今回のシーズンはねアイシャドウがメインだってやっぱそうだよねだってすごいもんこれブロンズコーラルもあるんだでこんな感じ 上のが1番目で2番目のが2番目でさっきのローズ系の今回のアイシャドウは本当に買った方がいいさあ鏡ついてるしさ2段重ねだしさもうこれだけ出かける時持ってけばお直しできるじゃん私さでっかいパレット持ってってるからさこれこれだけ持ってこうでアイブロウだねペンシル私あんまり 使ったことないんですよなぜなら失敗しやすいのでちょっと不安なんですけどこれもゴージャス系ですねゴージャス系 2A って書いてあったこんな感じここでかけるアイブロウマスカラになってるこっからこっちがアイブロウマスカラででこっちからこっちがペンシルになってるナチュラルブラウンです よくペンシルも使うしアイブロウも使うよっていう方はもうバッチリだと思いますこれ「Stay It Half and Half Tint」って書いてあるんだけどこれも 2way って書いてあるこんな感じちょっと先が丸いあ普通のいつも私たちが使ってるようなこんな感じのグロッシーティントとクリーミーティントの構成って書いてあるクリーミーがねさっきの方なんじゃないかな 絶対そうだよこれなんかクリーミーだもん <laughs> クリーミーなんかねこれ多分あんま乾かないと思う唇だから荒れる人はねこういうのがいいと思いますなんかグロス系こんな感じのなんかねこれグラデーションになるらしいから多分先にこっち先にこっち普段使ってる方のを塗ってからのこっちだと思う この違いこのテカテカの違い02番のイプローズめっちゃピンクこれが今塗ったやつですでこうやって実際見てみてもすっごいピンクこれピンク好きの方はね02番をお買い上げくださいグロスみたいなリップの方は本当にみかん色のオレンジでこっちが なんだろうもうちょっとコーラルなティント1番がレッド好きの子2番がピンク好きの子3番がオレンジ好きの子って感じになりますこんな感じめっちゃ可愛いボックス最後に開けてみたいなと思いますまず「ラブリー」って書いてある方からいきますよせーのじゃーん見てめっちゃ可愛いこれね こんな感じで飛び出てるのに色が書いてあって私ね VT さんのコスメ撮るごとにキャラクターの名前覚えてってるんですよ <laughs> はいじゃあ次もいきますせーのじゃーんはいこんな感じこれね大発見したの表キャラクターじゃん裏印刷のサインが書いてあるんですよこれ すごくないえめっちゃ嬉しいですよねサインこんな感じで一つ一つさっきのラブリーのやつも書いてありましたこんな感じ <laughs> かわいいこれね中普通に開けるとこんな感じのリップスティックになってますもう時間がもう夜中のただいま2時ですね目生きてるかな 万端が大好きな方へお知らせです VT さんとコラボしたコスメのポップアップストアがやるんですけど第1次がソウルのポップアップストアでロッテチャムシルのところで5月の30日だからもう昨日から6月の9日の日曜日までで第2次プサンのポップアップストアはロッテ百貨店のセンタムシティ店6月13日から6月の20日まで だからソウルとプサン行く機会がある方はぜひ行ってみてください日本発売予定はまだ未定だそうですえでもさ絶対発売されると思う待ってみましょう発売情報は VT の公式ホームページとあと SNS でお知らせをするそうだすするそうだす <laughs> もうダメだ2時の力うん公式ホームページを常に見るってことは厳しいから SNS をフォローしておくとあの VT さんのコスメすごい好きな方はいいと思います、インスタグラムとかでねアカウントあるのではい今日いっぱい紹介したじゃないですかコスメでもね私の中での一番はやっぱアイシャドウめっちゃ良かったマジで良かったあと香水もねすっごいいい匂いでいいんですけどこのこのセットこのセットが可愛いいいね買う機会ができたらね アイシャドウ本当におすすめしますはいではよかったらチャンネル登録とグッドボタンとあとコメントもねあの私ちゃんと読んでるのでコメントもコメントみんなお願いしますあとインスタグラムとツイッターのフォローもぜひぜひお願いしますインスタではねよくインスタライブもやってるのでぜひ覗きに来てくださいではご視聴いただきありがとうございましたあんにゃー